Պես հայտարարում եմ, որ ես Սերժ Սարգսյանս այլևս երբեք չեմ առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար։ Ես չեմ հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Վստահ եմ անգամ, որ մեկ մարդը երկու անգամից ավել իր կյանքում չպետք է հավակնի ընդհանրապես երկրի կառավարման ղեկին Հայաստանում։ Մեծարգով պարոն Սարգսյան Մեծարգով պարոն վարչապետ Շնորհավորում եմ ձեզ ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև բախում է սկսել Հայաստանի Հանրապետության Ձերը! Ինչ դե ես գոռում։ Ձերը դաշտաշի։ Ձերը լարտոտ։ նոր կառավարության նոր համակարգի վարչապետ ընտրվելու կապակցությամբ Դուք չունենալով այդ իրավունքը խոսում ժողովրդի անունից, չհասկանալով հանդերձ որ խրծալ վերջ սահմանադրական բարեփոխումներից հետո որևէ անհատ իրավունք չունի ժողովրդի անունից խոսել։